hi ha una tecnologia que ja està descoberta fa anys, en la qual nosaltres hem treballat bastant, que s'anomenen pèptids penetradors. Aquests pèptids tenen la capacitat de, diguéssim, de fer de contrabandistes, de travessar fronteres amb una motxilla. Nosaltres desenvolupem, tenim eines per, per dur a terme aquesta tecnologia i hem descobert i hem vist que en principi podem fer arribar aquestes molècules allà i provar la seva acció. Nos encontramos que una gran oportunitat i és la, la possibilitat de poder aplicar derivados del cannabis para tratar el dolor. Los dolores muy severos, los tratamos con, fármacos con bastante indeseables pero eficaces y los dolores de, escasa mm, actividad, de escasa, intensidad, también hay fármacos con efectos indeseables pero que también se pueden utilizar. Pero hay todo un cuadro de campos de dolor moderado, dolor de una cierta severidad que ni uno ni el otro grupo de fármacos eh, son de utilidad y que ahora mismo estamos huérfanos. Aquí es donde derivados del cannabis pueden tener una buena utilidad, pero claro, derivado del cannabis tiene muchos efectos indeseables. Tenemos que frenar estos efectos indeseables. Y esta tecnología nos puede permitir justamente entrar en este mercado tan interesante con un compuesto que tiene muchos efectos indeseables como el cannabis, pero justamente evitando los efectos indeseables del cannabis mediante la asociación del cannabis con esta nueva entidad química, con este nuevo fármaco que estamos intentando desarrollar. El principal avantatge de Caixa Impuls, com el seu nom indica, és que ens impulsa als grups acadèmics a adoptar una perspectiva que a vegades tenim però que a vegades no és fàcil d'aconseguir de mm, transferència d'aplicació directa en un context, eh, diguéssim, industrial. Però eh, encara hem de filar més prim i ens hem d'esforçar encara una mica per aconseguir, per exemple, que això sigui possible per administració sistèmica de, del, dels nostres fàrmacs, dels nostres candidats a fàrmacs.